sharing slides with students. It's leadership courses, so uh, we are uh, connecting with people. With... Uh, so I'm using internet to upload and... Uh, وقتی که جوانان را پرسان میکردیم که میگن که اینترنت یعنی فیسبوک یا اینترنت یعنی واتساپ وایبر خب من میگم که مثلا استفاده از فیسبوک یا از وایبر یا از این اپلیکیشن ها درست نیست طبعا که درست است اما به خاطر بهبود زندگی خودشان یا به خاطر بهبود اقتصاد کشور نمیتونه که اینترنت فقط فیسبوک بوده باشه و ما خود از فیسبوک مصروف بسازیم یا اینترنت فقط به خاطر چت باشه و به خاطر مکالمه با افراد و اشخاص باشه از این ما میتونیم که بهترین تجارت ها رو بسازیم مثل که در دنیا هستن آنلاین تجارت های آنلاین فعلا تمامش در مجموع فعلا ما کل ما شما میبینیم که تا در افغانستان هم بزنس ها مستقیما ارتباط میگیره با اینترنت چون هم تمام روابط کاریشان روی اینترنت صورت میگیره و از خود اینترنت و از خود تکنولوژی چون حالا فعلا تمام اقتصاد دنیا رو تکنولوژی کنترل میکنه به نظر من اگر از اینترنت از تکنولوژی از وسایلی که مربوط به تکنولوژی میشه و اینترنت ارتباط میگیره اونا اگر آگاهی درست داشته باشن باشن که در اقتصاد کشور سهم عمده و role عمده خود داشته باشند امی آگاهی را چطور میتونیم برشان برسانیم تشکر یکی خو خود از همی برنامه IGF که در تمام دنیا کار میکنه و IGF که ما خوشبخت هستیم که در افغانستان داریم خود از این ببینید دمی دو روزه که تا حال را داشتیم و بعد از این که یک روز دیگه هنوز باقی هستن ما چقدر کادر ایجاد داشتیم که آمدن درباره اینترنت وضاحت دادن و گفتن یکی خوب اینمی راهایش است که کسایی که دنمی کمیونیتی ها هستند اینا همچون برنامه را برگزار بکنن و به نظر ما فکر کنم این برنامه کافی نیست بسیار کم است ما نمیتونیم که با همچون برنامه خود آگاهی دهی خود به بو سطح برسانیم که به تمام نقاط کشور برسه خصوصا به افرادی که مثلا از درس و تحصیل به این سطح بالا دور ماندن با یک سطح اوسط درس خواندن بر از فکر کنم حتی در مکاتب من نظر دارم این نظر شخصی خودم است که حتی در مکاتبم باید ورکشاپ های برشان دایر شود درباره اینترنت برشان معلومات داده شود درباره تکنولوژی برشان معلومات داده شود ما نگذاریم که تمام وقتی که خوب ما جوانای ما مکتبشان خلاص بکنن بعد از او باز در پانتونا رفتن در پانتون اگر کس در بخش تکنولوژی یا مثلا بخش تکنولوژی رو میخوانن یا بی یک چیز میکنن تن اونا بفهمن نظر من این است که باید از نمی ابتدا شروع شوه حداقل تا اون سطح را که ما میفهم اینا برداشت گه میدانم من مطمئن هستم که حالا ما اطفال ما رو شما رو ببینید که تمامشان در خانه ها تلفن ها اینا دستشان است یعنی میتونن برداشت بکنن حداقل از سن 6 سالگی و 5 سالگی هم اطفال ما میتونن برداشت بکنن از نمی سن به نظر من باید کم کم شروع شوه و ادامه پیدا بکنه تا که محدود نباشه تنها به کسایی که به همچو مجالس آمدن میتونن و واقعیتی که وجود داره متاسفانه در افغانستان ما شاهد ازی هستیم من که امروز فارغ هستم دوازده هستم کامپیوتر زمان یاد گرفتم یا دسترسی به اینترنت زمان تانستم پیدا بکنم که از مکتب فارغ شدم و یگانه دلیلش ضعف در اساتید بود که در اونجا نتانستن درست تدریس بکنن هرچند که ما یک مضمون به نام کامپیوتر در مکاتب خود داریم که در اون میتونه که اینترنت هم شامل همی بخشه ولی متاسفانه بعض خلاها وجود داره که میتونیم که ما و شما متوجه از این خلاها شده و این ای خلاها را از بین ببریم میریم به طرف سخنهای آقای فایز ببینیم که اینا در مورد تاپک یانگ افغانز اند فیوچر اف اینترنت چی گفتنیایی دارن و چی سخنایی را برای شما آماده ساختن میخوایم با یک روی کردی اجتماعی نسبت به مسئله اینترنت ببینیم که چطور میتونن مثلا ها مشخصا با یک پدیده به نام اینترنت ما تعامل داشته باشیم و از او استفاده کنیم برای تغییرات در سطح جامعه چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که در قدم نخست همونطوری که همکار عزیز ما در رابطه با مسئله جوانان صحبت کرد در افغانستان خوشبختانه ما بگیم که نفوسی را که ما داریم نفوس افغانستان به لحاظ جمعیتی یک کشور خیلی جوان هستیم و در کشوری که اگر یک تعداد زیادی از جمعیت قشر جوان تشکیل بده ناخداگاه ما باید به فکر برنامه ریزی هم برای این جمعیت باشیم و معضلاتی که وجود داره سطح بیکاری که مثلا ممکن به وجود بیه سطح جرم و جرایمی که ممکن در سطح شهر اتفاق بیفته موضوعاتی که در رابطه با مسائل حوزه شخصی یک جوان مطرح میشه و آینده جوان همه در واقع مباحث بعدی است که زیل حضور جوانان میتونه قابل بحث باشه به لحاظ یک کتله بزرگ جمعیتی در افغانستان مسئله خیلی اساسی این است که در واقع اگر ما به عنوان قشر جوان بخوایم که از اینترنت استفاده کنیم و اینترنت از اینترنت ابتکار کنیم برای تغییرات اجتماعی و توسعه اجتماعی لازم داریم که در واقع خود ما شما نقش خود باید به رسمیت بشناسیم و بدانیم که در واقع ما در کجای معادلات کشوری ما شما و در سطح اجتماعی قرار داریم بعدیش هم اینه که در واقع چطور میشه ما از اینترنت استفاده کنیم برای تغییرات مسئله اینترنت دوستان همونطوری که اشاره کردن هر کدام ما یک برداشت های خاصی از اینترنت در ذهن ما میه گاهی موقع در ذهن ما شما فیسبوک میه گاهی ممکن تلویزیون بیه گاهی موقع ممکن چیزهای مختلف دیگه که ما کار میکنیم ولی در عموم اینترنت بخشی بزرگتری از چیزی است که ما به اون میگیم در واقع تسهیل کننده ارتباطات یا کمیونیکیشن بحث ارتباطات یک بحث بسیار اساسی است در هم در مباحث جامعه شناسی و هم در سطح بین‌المللی برای توسعه که چطور میشه مثلا ما از این کمیونیکیشن یا توسط ارتباطات موثر بخوایم که در واقع تغییرات اجتماعی در سطح جامعه اتفاق بیفته با استفاده از این فرصت یک نکته که خیلی اساسی است و یعنی در مباحث جامعه شناسی ما یک بحث را داریم به نام بحث گفتمان که امروز مثلا در افغانستان ما مشکل جنگ داریم و امنیت یک مشکل است در افغانستان و این جنگ در واقع یک پدیده است که ما شما همیشه تحلیلایی رو که ما شما صورت میگیرم میگیم اینا ریشه داره در مسائل سیاسی ولی در به لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی ریشه در داره در عوامل اجتماعی خود ما فساد هم ریشه در عوامل اجتماعی داره و چطور میشه که ما این گفتمان جنگ مثلا بخوایم که شناسایی کنیم گفتمان به معنای از اینه که در واقع سیستم فکر سیستم فکری یا language as a system of thought language beyond a و باز به لحاظ اجتماعی به لحاظ جامعه شناسی این بحث خیلی اساسی است که ما میتونیم توسط قدرت social media و اینترنت و ارتباطات در واقع یک گفتمان جدید وارد جامعه بسازیم مثلا در رابطه با مسئله جوانان ما میتونیم بگیم که مثلا مسئله Youth, Peace and Security جوانان صلح و امنیت یک گفتمان است که ما میتونیم توسط سوشل میدیا ایره در جامعه ترویج بسازیم که مثلا بگیم هر جوانی میتونه یک نقش مؤثر در رابطه با مسائل امنیت و صلح داشته باشه و درکی که ما مثلا از امنیت صلح داریم بیشتر یک درک سیاسی است ولی اون طرف دیگه درک اجتماعی است مثلا مسئله صلح که ما میگیم یعنی آنلاین بزنسز هایی را که اینترنت ایجاد کرده توسط ارتباطاتی که ایجاد شده و قدر مردمی که با همدیگه وصل شده و جوانایی که میتونه توسط اینترنت با همدیگر گفتگو کنه نظریات خودشان را شریک بسازه بخشی از کارهای در سطح بین‌المللی باشه همه اینا رو توسط اینترنت در واقع بر ما شما فراهم شده و اینترنت ما شما باید بدانیم که یک کی و یک تول یا یک وسیله بسیار استراتژیک است برای تغییرات اجتماعی و به خصوص برای نسل جوان ما نسل جوان ما میتونیم که از این وسیله برای تغییرات اجتماعی استفاده کنیم و ابتکارات مختلف مثلا توسط از این به خرج بتیم که شو ما شما بتونیم تغییرات بیاریم مثلا بعدش هم اینه که در واقع توسط اینترنت ما شما خیلی فرصت های زیادی را امروز فراهم ساخته برای نسل جوان ما که اگر ما مثلا استفاده درست کنیم امروز مثلا یک بخش زیادی از جوانان افغانستان از فرصت های بین المللی استفاده میکنن به خاطر چی به خاطر از اینکه امی سهولت اینترنت ایجاد کرده و ما اگر به دنبال فرصت ها باشیم ما مطمئن هستیم که در سطح جهان فرصت های خیلی زیادی وجود داره که ما نسل جوان میتونیم از او استفاده کنیم مسائلی مثل حضور در بعضی از کارهای مثلا دادخواهی در سطح بین المللی یا مثلا بخوایم که مناسبات المللی رو امروز مثلا نسل جوان افغانستان میتونه نقش داشته باشه که تغییر بده نمونه عمدهش همین دادخواهی ما های افغانستان برای قطنامه 250 شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که در رابطه به جوانان صلح و امنیت به تصویب رسید و یک بخشی از کارهای دادخواهی را ما توسط اینترنت انجام دادیم که خود به خود این مسئله باعث شد در واقع ما بتانیم دستاورد داشته باشیم حضور داشته باشیم و امروز هم با یک تعداد زیادی از مردم های دیگر در سطح ملی ما کار میکنیم توسط سهولت هایی که اینترنت ایجاد کرده ما در یک عصر شدیدا جهانی شدن به سر میبریم امروز اینترنت باعث شده که در واقع ما اطلاعات و دانش محدود باقی نمونه و به یک مفهوم ما میتونیم بگیم که عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات و دانش است که این انفجار اطلاعات دانش یک بخش کلانش توسط همین اینترنت و وصلت مردم با دنیای مجازی صورت گرفته که ما میتونیم دانش و اطلاعات خیلی به سادگی منتقل بسازیم از یک نسل به نسل دیگر و در واقع در سطح افقی هم در سطح جامعه مردم از اطلاعات و دانش زیادی برخوردار شوند یک بار دیگه میتونم از آقای باقری و آقای پایس که در بس با ما حضور داشتن و از تمام کسایی که این روز در این بس با ما شریک بودن خدا کنه که مضمونی که در اینجا ارائه شد سانسته باشه حتی اقل اندکی به اندوخته های ما افزوده باشه در آخر بحث من به این نتیجه رسیدم که استفاده از اینترنت مردود به هر فرد میشه تا میخوایم اینترنت را به شکل مثبت استفاده بکنم و یا منفی بهترین و سریعترین نقطه اتصال ما با افراد در سراسر دنیا تنها اینترنت میتونه باشد پس تصمیم بگیریم که از اینترنت چگونه میتونیم استفاده بکنیم زندگی خود را رقم بزنیم با استفاده از اینترنت به شکل مثبتش